それで厳しくされちゃうから土地の理解だな。 あ、水出るはい。まだ入ってたかな。正面の端っこは座らせあそこでいいかな、うんうんうんはい、ちょっとすみません失礼します、はい 申し訳ないです。はい、おさまね。はい、いただきます。申し訳ない。はい。人の指、ね、どうしたんですか。 <laughs> ありがとうね。 じゃあもうこれで撤収できんだよさうんあとこれでねこの辺工事したりなんかしてやっぱり小一時間かかるのだからすって帰れないんだよね、うん、にねこれ全部履いたりみんな綺麗にしていくと。 でもだいぶ早く帰れるよね、うん、まだ今4時だもんね、うんうん、悪いね、本当にありがとうね。いや、こちらこそありがとう。 みんな疲れてる顔して疲れるよね <laughs> 沖縄でいい攻め方向こうでいいいい店麺類がダメだねあそううん、うん食べ物はそんなまずくはないぞうん、でもさしお魚はダメ刺身はまずいよ あの色ついてる魚あるじゃない辛くなやつ、うん、あれ俺見ただけでちょっとさすごい癖があるあそううんあでもこっちより貝類は美味しいねそうなの貝類は美味しいビールはどうあ向こうの薄いよ薄いんだああ食べてるじゃないからな。 <laughs> じゃあお茶またね。うん、ありがとう。ごちそどうもね、本当ありがとうね。今でもヘビ飼ってんのかなもっとも一か月もあげたんじゃダメか。 火曜日だから暇だと思ったら結構今日来てくれて、あそううん、あったかくだからだよねそうだね人が出出始めたから、そうそうそうそうだからだよね14日の人も頼まれてよ、う7日の人から今度のあれ日曜日また野球場頼まれてるんですよ、うん、いやきついねその寝ないで行くやつね昼夜いや夜昼かそう夜昼だよね、うん 3週間続くの久しぶりなんだよね、うん、それで今度は月曜日はグループホーム頼まれてるんですよはいはい、まあ、すぐ近いんですけどね、だから昼間続けて入っちゃった、うん、ありがたいんだけどね、うん、でもね寝ないでやるんだからそうそれがだんだん、うん、 <laughs> きつくなってくるよねなりますね、うん 事故起こさないようにしなくてね、うん、ね寝ないでって言って、ね、うん、そうだよ居運転、本当だよね、俺も冷ますのが大変だから出るまでに冷めるようにさそうだよね、うん、時々あれなんですよ2時間まああらおしっこで起きたんだろうけどさ、うん 2時間ぐらいで起きた時あるのね、うんうんうん、そうすると眠らなくなっちゃうから、うん、まあで大体9時頃寝るでしょ、うん、そうすると11時頃目覚めちゃうんだね、うん、で酒飲んじゃうとまた夕方ややばいかなと思ったりさ、そうだよね、いやちっちゃいカメルちっちゃいキュッキュッとややりたいなとかなっちゃうよねそうそうそうそう、ね、 <laughs> そうなの <laughs> やっぱり11時午後は寝てあはいはいすぐ眠れる方なの小林さんはもう枕乗っけるとそのまま寝寝ちゃうあそう、うん、それだろうねおじさんなんか神経質そうだもんねあの寝れない時もあるんだよね、うん、でもいつの間にか、まあ、そういうふうにほら寝ないでやってる時なんかはさもう酒飲みながら寝ちゃってるよ、うん、飲みながらうん、うん、そっかそっか、うん 仕組みはママとか手伝ってくれるのあのね、えっと、夕方の天ぷらあのと卵はもう必ずやってもらうようにして、うん、そうなんだそれで朝もう今日もこれから帰ったらチャーシュー作らなくちゃいけないんだけど、うん、であの切ってね、うん、それでもうすぐあの同行に入れられるようにまでしてするの味付けはじゃあもうそれはねあの味付けっていうかもう醤油だけだからさ、 それはあのー、もう任せてあるのだからそかそかこれすごいでかいどこにね、うん、あの78本あの切って、うん、それでもう巻いて、どうもねお疲れさん入れられるようにしてでだからあとあの時間だけね沸騰したら何分っていう、それだけは間違いないにしてもらって。 じゃあその間あれだ家上がって少し一杯やってるそれでその間に風呂入ったり、うんうん、なんか新聞読んだりしてて、うん、うん、で大体やっぱりねそうだね9時近くなっちゃうかな布団に入るのが、うん、で今日あたりはね少し早めに8時には多分、うん、寝れる寝られるだから1時間違うのでかいよねでかいねうん、うん、今日はね少し早く寝られそうなんだ、これだったら。 じゃごちそうさまでしたさ本当にありがとうね、